Мастер а могут ли заниматься беременные женщины? Да, беременные женщины тоже могут заниматься. А, у нас очень много опыта с этим. Многие девушки а, посещали наши занятия а, до беременности, во время беременности, после беременности. И мы видим, что эффект очень хороший. Рекомендуется даже, есть у нас специальная программа, если вы хотите быть мамой, минимум за год до планирования заняться упражнениями специальными. Это техника нгами, ндайконг, чиконг. А, и таким образом э, женщина, занимающаяся этими упражнениями, у нее а, улучшается кровообращение, восстанавливается работа энергосистемы, и, соответственно, роды проходят а, лучше, быстрее, безопаснее. И мы а, говорим о том, исходя из опыта не только моего и мастеров, что дети, рожденные пост перед тем, как забеременеть занимавшихся женщин, дети, скажем, более гениально идеальные. То есть у них получается умственное развитие намного выше. Если взять среднестатистически, то они будут превосходить по умственному развитию на 30-40% детей, которые рождены у мам, которые не занимались дыхательными гимнастиками. Также эти дети а, выше ростом и сильнее физически. Это тоже такая средняя статистическая по нашей школе. А, можно, например, взять э, пример а, сына нашего грандмастера. То есть он выше отца на голову. И владеет прекрасно а, многими языками, там, закончил высшее образование в Америке. То есть он а, выглядит, ну, прям красавец. А, это как пример. Женщины во время беременности могут заниматься до восьмого месяца. Желательно, конечно, быть под наблюдением мастера и с ним беседовать. Он отменяет какие-то специальные упражнения, что-то добавляет, и задача подготовка к родам. То есть будет консультация определенная. То есть раз в месяц желательно персональное занятие, чтобы он подобрал специальное дыхательное упражнение, проконсультировал с точки зрения восточных техник, как во время беременности и как во время родов себя вести э, с точки зрения, чтобы все было хорошо, успешно. Ну и также после а, родов мы рекомендуем где-то после третьего-четвертого месяца уже приходить на восстановление. И мы также восстановим тело, чтобы оно опять приобрело определенные формы, там потянули живот, а, сделали какую-то гимнастику специальную для спины. Очень важно а, комплект упражнений на икон, потому что женщина, когда родила, она очень много носит ребенка на руках, и это проблема со спиной. Если не укрепить мышечный корсет с помощью гимнастики на икон, то, конечно, будет болеть плечевой пояс, возможно, а, скольжение пойдет, тем более, что процентов у 90 женщин э, сколиоз, и это может еще усугубить. То есть э, однозначно заниматься женщинам до, во время, после беременности рекомендуется и даже, я сказал бы, нужно. Да, они занимаются в общих группах? Да, они занимаются в общих группах, только у них какие-то упражнения исключены. Угу. Спасибо большое. Спасибо вам.